New Hair Lotion لعلاج الصلع او ما يسمى بديل زراعه الشعر المنتج ده من كتر ما اتعمل عليه ضجه فعلا لفت الانظار لدرجه ان انا قررت استخدمه في روتيني اليومي بعد زراعه الشعر معانا دلوقتي 11 سؤال لو احنا عرفناهم هنبقى عرفنا كل حاجه تخص ال New Hair Lotion. السؤال الاول بيقول ايه مكونات العلاج ده والسؤال الثاني بيقول ازاي بيشتغل على علاج الصلع اما السؤال رقم 3 بيقول هل متوافق عليه من ال FDA ولا لا والسؤال الرابع بيقول طريقه استخدام العلاج ده بتكون ازاي السؤال رقم خمسه وسته بيقولوا هل هو فعلا بديل لزراعه الشعر السؤال رقم سته بيقول هل لو انا واحد عايز ازرع استخدمه الاول بعدين ازرع ولا ازرع الاول بعدين استخدمه نيجي بقى للسؤال رقم سبعه اللي كتير عايزين يسالوه هل هو بديل لخلطه المينوكسيديل والفينستريد ولا لا والسؤال رقم 8 بيقول هل يمكن استخدامه مع ادويه اخرى السؤال رقم 9 بيقول هل لو انا وقفت استخدام ال New Hair Lotion شعري هيرجع يقع تاني السؤال رقم 10 بيقول السعر بتاعه كام واجيبه منين واعرف ازاي انه اصلي السؤال الاخير بقى رقم 11 بيقول ايه بيقول انت دلوقتي واحد زارع شعر ليه بتقول انك هتستخدم ال New Hair Lotion؟ وكمان بما انك هتستخدمه هتستخدمه لفتره قد ايه دلوقتي حالا ان شاء الله هنعرف اجابات ال 11 سؤال دول كلهم بس اتمنى منك بس حاجه بسيطه انك تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك وتعمل اشتراك في القناه ويلا بينا نكمل كلامنا السؤال الاول يا صديقي بيقول ايه مكونات العلاج ده عندك اربع مكونات رئيسيه اول مكون فيهم وهو مستخلص نبات البلميط المنشاري طبعا هنعرف فوائد كل حاجه بعد شويه تاني حاجه معانا وهي مستخلص الجينسنج رقم ثلاثة مستخلص نبتة ذيل الحصان رقم أربعة مستخلص الكنتالوب بالإضافة طبعا لشوية مواد كيميائية كمان موجودة يعني بتسهل امتصاص العلاج ده في الفروة وحاجة تانية مثلا بتسهل مزج المكونات دي مع بعض المهم مش دي النقطة المهمة نروح دلوقتي للسؤال رقم اتنين وبيقول ازاي علاج ده بيشتغل على علاج الصلع عشان نعرف ازاي بيشتغل على علاج الصلع فلازم نعرف هنا دور كل مكون من المكونات اللي داخله في تركيب العلاج ده عندك مثلا رقم واحد آه، مستخلص البلميط المنشاري كلنا عارفين انه يعادل او يوازي الفينوس ترايب بيعمل ايه بيحارب الهرمون المسبب الرئيسي للصلع اللي هو ال DHT علشان يخلي البصيله تعيش في حاله صحيه وتعرف الشعره تكبر وتقاوم الصلع. فبالتالي انت كده وفرت البيئه الامنه للبصيله انها تنمو بشكل صحيح وان الشعره ما وتتساقط نروح بقى دلوقتي للمكون الثاني وهو مستخلص نبته الجينسينج النبته دي من اقوى الحاجات اللي بتحفز نمو الشعر وطبعا مش الشعر بس ناس كتير عارفه الجينسينج ده بيستخدم في ايه دي باجة ايس تي وايه المريض في الايس تي؟ ايه ما كفايه عاد غمزاتك دي هتودينا في داهيه شككتني فيه هو نزل جدول ولا ايه؟ المكون الثالث بقى وهو نبته ذيل الحصان وعايزك بقى تركز معايا قوي في نبته ذيل الحصان لان النبته دي مليانه فوائد اولا كده نبته ذيل الحصان فيها مكون السيليكا اللي بيأثر او اللي بيحفز على انتاج الكولاجين كمان بتساعد على تقليل تساقط الشعر وكمان بتساعد على تقليل القشره مش بس كده خليك معايا شويه ده كمان بيحفز نمو شعر جديد وبينشط الدوره الدمويه في فروه الراس ومضاد للاكسده وكمان بيقاوم تكسير الشعر فطبعا دي نبته وجودها مهم جدا في العلاج ده اخر حاجه بقى عندنا في المكونات عندك مستخلص الكانتروب مستخلص الكانتروب بيعمل على ترطيب الشعره وكمان موجود فيه فيتامين ب واللي بدوره بيقلل تساقط الشعر فزي ما انت شايف كده ان كل المواد دي كلها كل واحد فيهم بيشتغل على حاجه معينه بس في الاخر في ال total انت تساقط بيقل في تحفيز شعر جديد بيطلع وكمان بتحارب هرمون الصلع علشان يخلي الشعر يطلع بامان بدون اي تساقط ان شاء الله. السؤال المهم جدا رقم ثلاثة بيقول هل العلاج ده واخد موافقه من ال FDA ولا لا؟ ايوه الكلام ده موجود على الصفحه الرئيسيه بتاعتهم وهتشوف دلوقتي صوره بيقول ان العلاج ده واخد ال FDA approve النقطه رقم أربعة وبتقول ازاي استخدم العلاج ده بص انا جايب لك كل حاجه من الصفحه الرئيسيه بتاعتهم عندك ثلاث خطوات رئيسيه اول حاجه هتغسل شعرك بشامبو نظيف آه، مثلا شامبو نيزابكس من الصيدليه ب 24 جنيه تاني خطوه انك تعمل مساج كده بايدك وتدلك فروه راسك وبعدين تسرح شعرك النقطه رقم ثلاثة الاخيره وهي ان انت ترش مثلا 10 بخات من المنتج ده لو انت هتستخدمه مره واحده في اليوم لكن لو انت هتستخدمه مرتين في اليوم قسمهم بقى يبقى 5 الصبح و خمسة بالليل السؤال رقم خمسة وده مهم جدا ركز معايا كده هل المنتج ده بديل لزراعة الشعر ولا لا كما يروج ليه بص يا صديقي بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمانة مفيش أي حاجة حتى الآن تبدل أو آه، تحل محل عملية زراعة الشعر في حالة إن في صلع جزئي أو كلي على اللحم ليه؟ انت لو خدت بالك المكونات كلها بتحفز بتغذي آه، بتحارب الهرمون عشان البصيله تن... واصلا في حاله الصلع على اللحم بتكون كل البصيلات ماتت فانت بتغذي حاجه اصلا مش موجوده فبالتالي في حاله الصلع الجزئي او الكلي في منطقه على اللحم العلاج الوحيد هو انك تعمل عمليه زراعه شعر لكن لو في شعر موجود حتى لو baby hair ده معناها ان يعني البصيله موجوده اي نعم حصل لها shrinkage بس ممكن تلحقها بالعلاج ده او غيره من العلاجات التانية السؤال رقم ستة بقى وده من اكتر الاسئله اللي هتجيلي على الواتس بعد الفيديو ده عشان كده اصريت احطه في الحلقه انا واحد دلوقتي شعري خفيف انا مش راضي عن الشكل اللي انا شايفه ده بفكر ازرع ازرع بعدين استخدمه ولا استخدمه الاول بعدين ازرع بص يا صديقي برضه هقول لك على حسب الحاله بتاعتك لو انت الحاله بتاعتك فيها صلع جزئي او كلي على اللحم ازرع بدون تفكير وبدون تأخير ولما تزرع النهاردة أحسن ما تزرع بكرة وهتعرف قيمة الكلام ده لو أنت اتأخرت في قرار زراعة الشعر ولقيت المنطقة المنحة مع الزمن حضرتك بتفقدها لكن لو حضرتك عندك شعر موجود حتى لو الشعر ده خفيف طبعا طبعا طبعا بنصحك لوجه الله ابدأ الأول بالعلاج ده بعد ما تبدأ وتستمر عليه من 3 ل 6 شهور هتشوف النتيجة بتاعتك لو كانت مرضية خلاص فكك من الزراعة لو مش مرضيه فساعتها انت في الاخر هتضطر برضه تزرع وبعد ما تزرع ممكن ترجع تستخدمه تاني عشان يقوي ويحافظ على الشعر المزروع. نيجي دلوقتي يا صديقي للسؤال رقم سبعه اللي بيقول هل اللوشن ده هو بديل لخلطه آه، المينوكسيديل وفيناستريد ولا لا؟ انا بقول لك ايوه هو فعلا بديل لخلطه المينوكسيديل وفيناستريد. هو عباره عن فورمولا طيبه بتعمل نفس الوظيفه اللي بتعملها الخلطه الشريره بتاعت المينوكسيديل والفيناستريد. ليه بقول لك شريره انا شخصيا بستخدمها بس ليه بقول لك شريره لان الناس كلها بتخاف منها المينوكسيديل لوحده لو اتاخد فموي بيعمل مشاكل جنسيه والمينوكسيديل لوحده لو حد استخدمه وبعدين وقفه قد يؤثر على الشعر وغالبا بيأثر على الشعر عند معظم الناس فدي فورمولا طيبه من الفورمولا دي مع طبعا اختلاف فرق الاسعار خلطه المينوكسيديل والفيناسترايد بتكون ارخص بكتير من العلاج ده السؤال رقم 8 بيقول هل يمكن استخدام اللوشن ده خد بالك هو لوشن بالزيت هل يمكن استخدام اللوشن ده مع علاجات تانية ولا لا اولا كده يا صديقي انت لازم اصلا تستخدمه مع رولر فاكر الثلاث خطوات اللي انا قلتهم لك من شويه بتاعه طريقه الاستخدام ايوه بعد ما تغسل شعرك بقى لازم اصلا تكون عملت جلستين derma roller بعدين تروح عامل آه sorry جلسه derma roller لمده دقيقتين بعدين تعمل مساج بعدين تسرح شعرك بعدين تروح راشش اللوشن ده فانت كده كده رقم واحد اساسي عشان تاخد نتيجه اسرع في ثلاث شهور مش ست شهور لازم تستخدم ال derma roller اما بقى عن العلاجات الثانيه لو انت تقصد مثلا النوكسيديل او خلطه الفينوس ستاريد انت عايز تولف ما بينهم وما بين اللوشن ده ينفع تستخدمه بس تعالى بس اديك ملحوظه صغيره انت واحد مش زارع شعر ركز معايا انت واحد مش زارع شعر فعايز تستخدم المينوكسيديل مع ده ولسه اصلا ما استخدمتش مينوكسيديل نصيحه بلاش تقرب من المينوكسيديل خليك بس في اللوشن ده لو انت بقى حد مش زارع شعر ما زرعتش يعني بس اصلا بتستخدم مينوكسيديل وعايز تدخل معاه الخلطه دي او اللوشن ده دخله معاك ما توقفش مينوكسيديل فجاه شعرك هيتدمر استخدم الاثنين مع بعض حابب تبطل المينوكسيديل على فتره بطله على فتره تدريجيه كبيره مثلا بتوصل لثلاث شهور ودخل مكانه اللوشن ده اما بقى لو انت حد عامل عمليه زراعه شعر مش كل الناس بعد الزراعه بتحتاج تمشي على مينوكسيديل او بتحتاج تمشي على حاجات لو انت حد من الناس اللي بعد الزراعه الدكتور كتب له انه يمشي على مينوكسيديل يقدر طبعا يستخدم اللوشن ده مكان المينوكسيديل او لو هو برده بيستخدم مينوكسيديل حابب يدخل اللوشن معاه يدخلهم مع بعض بعدين يبطل المينوكسيديل على فتره ثلاث شهور ويكمل على اللوشن ده على طول. السؤال رقم تسعة بيقول هل لو وقفت استخدامه شعري هيرجع يقع تاني ولا لا بقول لك ايوه المينوكسيديل هو اعنف حاجه انت ممكن تتخيلها لو وقفت هيغدر بيك غدر وحش قوي هيوقع لك شعرك كله تقريبا يعني لو كنت اصلا من الدرجه الثالثه هيخليك من الدرجه السابعه صدقني دي عن تجربه وده اللي حصل لي اصلا وده اللي خلاني ازرع فلو انت وقفت اللوشن ده ان شاء الله عشان مكوناته طبيعيه ومكوناته هاديه كده يعني مفيش فيها يعني مفيش فيها مواد كيميائيه فهتلاقي معدل التساقط هيرجع بالتدريج لما كنت ما قبل عليه قبل استخدام اللوشن فان شاء الله ما تقلقش بس لو كويس معاك كمل يعني السؤال رقم 10 بيقول عايزين نعرف السعر ونجيبه منين ونعرف ازاي انه اصلي بص يا صديقي انا جبته من آه، نون هنا في الامارات جبته حوالي ب 122 درهم و10 درهم هي توصيل قول 132 درهم طيب ال 132 درهم دول آه يعني بالمصري قول مثلا 700 جنيه آه دي, دي التكلفه بتاعته بس الفكره بقى في ايه الفكره في ان انت ناس كتير شككتني في الموضوع ان قد يكون نون مش هو المنتج الاصلي اللي موجود عليه فانا دخلت على الصفحه الرئيسيه بتاعتهم لقيت ان الصفحه الرئيسيه بتقول برضو نفس الكلام ان عشان تضمن المنتج ده اصلي ما تجيبهوش الا من خلال الصفحه الرئيسيه بتاعتهم بس فهتلاقيه في حدود 35 دولار على الصفحه الرئيسيه بتاعتهم من غير الشحن وهسيب لك تحت اللينك بتاع الصفحه بتاعتهم هتدخل كده هتلاقي في تحت زرار اسمه اشتري من خلال الواتساب ادخل كلمهم طبعا على الواتساب وهات منهم المنتج بتاعك اخر سؤال بقى بيقول والسؤال ده غالبا هيتوجه لي عشان كده برضو انا حطيته في الحلقه هيقول لي ايه بقى مش انت زارع يا عم الحاج انت ليه بتستخدمه وكمان هتستخدمه لحد امتى بص يا صديقي باختصار عشان النقطه دي اتعمل فيها حلقات كتير وحلقات طويله قوي يعني آه، مش كل الناس بعد الزراعه مش بتحتاج تمشي على علاج بعد الزراعه في ناس بتحتاج تمشي على علاج الناس دي علامتين بس كده مميزين تعرفهم عنهم انه حد جاله صلع في العشرينات والصلع ده كان مساحته كبيره جدا توصل من الدرجه الخامسه للدرجه السابعه وانا كنت واحد من الناس دي ده كان شكل شعري قبل ما اعمل عمليتين الزراعه اللي انا عملتهم وده شكل شعري دلوقتي الحمد لله بعد الزراعه فاللي زيي بيحتاج يمشي على حاجه بعد الزراعه علشان تسبورت الشعر وعلشان تحاول تقلل هجوم الهرمون بتاع الصلع على الشعر الجديد فانا كده كده ماشي على خلطه المينوكسيديل والفينسترايد ودخلت معاهم دلوقتي اللوشن ده بستخدم الخلطه بتاعه المينوكسيديل والفينسترايد الصبح وبستخدم اللوشن ده بالليل هي بس مشكله اللوشن من وجهه نظر المتواضع طبعا مشكله اللوشن ده ان هو غالي تخيل لما تستخدم يعني حاجه لشعرك في الشهر ب 700 جنيه في السنه ب 8400 جنيه فانا شايف ان هو مكلف شويه يعني في حين ان الخلطه بتاعه المينوكسيديل والفينستريت تقريبا هي ثلث الثمن حاليا بعالج المنطقه بتاعه التاج فانا وصلت لنتيجه كويسه ومرضيه من خلطه المينوكسيديل والفينستريد هشوف بقى هل النتيجه دي ممكن تزيد مع الخلطه دي ولا لا بس كده شكرا جدا لو انت وصلت لاخر الحلقه معايا وفي الختام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته